Nos encontramos en este momento con Víctor Hernández, eh, ciudadano mapuche y marchante de la dignidad. Eh, Víctor, arrancando, iniciando una nueva etapa, camino de SACS, camino de Villena, ¿por qué haces la marcha de la dignidad? ¿Cuáles son tus razones? Eh, bueno, yo hace unos días atrás lo comenté y dije que todos los que vamos a hacer la marcha tenemos más de 6 millones de razones para hacer Entre ellas, por ejemplo, alguna de las razones es sobre el tema de la nueva ley de morraza que quieren aprobar, sobre el tema de la ley del aborto, sobre el tema de la ley, nueva ley de inmigración, sobre, bueno, una infinidad de cosas, sobre el tema de educación, salud, sea, tantas cosas que nos han quitado y para poder volver a, a tener nuestra dignidad, o sea, tenemos que ser defensores de algo que ya hemos ganado en la lucha, no solamente aquí, sino que a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que esta marcha para mí significa, eh, como decía Salvador Allende, en una primavera como la que se va a empezar aquí en, este, Europa, es a lo mejor la primavera para que el hombre pueda transitar por un camino libre y en libertad y en una democracia plena.